En 1500, cuando los colonizadores españoles llegaron a lo que luego llamarían América, extinguieron a casi toda la población nativa del continente. Entonces, para reemplazar la mano de obra indígena, trajeron millones de hombres y mujeres negros esclavizados de África. Sí, millones. Algunos de estos negros se rebelaron y establecieron comunidades libres, fueron llamados cimarrones. Unos huyeron hacia las montañas y construyeron palenques, que eran pueblos encerrados con palos para protegerse de los ejércitos españoles. Otros, como es el caso de los negros de la Guajira en Colombia, se arrochelaron, es decir, se escondieron en las selvas y se ubicaron entre la serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta, en la cuenca media del río Ranchería. Era una región con naturaleza exuberante que les ofrecía lo necesario para la supervivencia. Con el tiempo, estas comunidades se conocieron con el nombre de Rochelas y pronto serían el hogar compartido de negros, indígenas guayú y mestizos que huían del poder colonial. Estas comunidades lucharon por mantenerse libres durante más de 400 años a pesar de todo tipo de adversidades y amenazas. Primero, la presión permanente de los ejércitos esclavistas. Segundo, aunque en 1852 fue abolida la esclavitud, para nadie es un secreto que las personas negras no gozaban de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Luego, a principios del siglo XX, durante la Guerra de los Mil Días, los terratenientes liberales quisieron apoderarse de los territorios guajiro, pero fueron derrotados por cinco comunidades afro que a pesar de ser menos, lograron expulsarlos y proteger sus territorios. Gracias a esto, los negros de las comunidades de Roche, Patilla, Chancleta, Manantial y Tabaco fueron llamados bárbaros oscos, bárbaros por valientes y oscos por negros tantos años de resistencia y lucha por la libertad para que en pleno siglo XX lo que conocemos como desarrollo lograra lo que ningún ejército en 400 años pudo lograr, despojar a las comunidades de sus territorios. Resulta que debajo del suelo que habitaban los bárbaros oscos y los pueblos guayú se descubrieron yacimientos enormes de carbón térmico, que es, luego del petróleo, la segunda fuente de producción de energía eléctrica más usada en todo el planeta. Así fue como en 1976 el gobierno colombiano concesionó la extracción de carbón en La Guajira. En 1984 comenzó la etapa de explotación y pronto se convertiría en una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo. Hoy exporta a todos los continentes cerca de 32 millones de toneladas de carbón al año. Desde el 2002, la empresa se llama Carbones de Cerrejón Limited y tiene permiso de explotación hasta el año 2034. Inicialmente, Colombia tenía una participación del 50% en el proyecto, pero hace más de 20 años el Estado vendió su parte y hoy la empresa le pertenece en su totalidad a tres multinacionales, Glencore, BHP Billiton y Anglo American. ¿Y cómo hicieron para explotar carbón en una región donde habitaban comunidades cientos de años atrás? Para hacerlo, el proyecto minero ha despojado de sus territorios a 35 comunidades entre Guayú, Afroguayú y Afro. ¿Y cómo lo lograron? Así. Primero, el entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria entregó a las familias Guajira títulos de propiedad de los predios que habían habitado durante años. Esto favoreció a la empresa quien los persuadió de vender a muy bajo costo con la promesa de que la mina traería grandes beneficios para la región. Lo grave del caso es que de acuerdo con la reforma agraria, estos territorios debían tener vocación exclusivamente agrícola, pero de manera ilegal fueron adquiridos para la explotación de carbón. Los que no quisieron vender y defendieron la permanencia en sus territorios han sido desalojados por la fuerza. De las 35 comunidades despojadas, solo 5 han sido reasentadas parcialmente. Y la empresa no ha cumplido con las promesas de vivienda digna, trabajo, emprendimiento de proyectos productivos, educación y salud. En estos momentos La Guajira vive una alarmante crisis humanitaria, siendo el segundo departamento más pobre de Colombia. La mina se ha apropiado de Ranchería, el único río que existe en La Guajira. Lo han contaminado. Igual ha pasado con más de nueve arroyos que lo alimentan. Los han secado uno tras otro. Es así como la mina cambió las costumbres, la autonomía y la relación ancestral con la tierra de las comunidades guajiras. Se podría decir que después de 400 años de resistencia y lucha por la defensa de su dignidad y su libertad, las comunidades de la Guajira volvieron a ser esclavizadas y despojadas, esta vez por lo que llamamos desarrollo.